ma reggel az őrség végeztével úgy döntöttünk, hogy egy kicsit itten felvigyázunk a rendre. Elkezdtük vizsgálni a kihaladó teherautókat a közlekedési múzeumból. Hát természetesen az első gépjármű, ami már tegnap itt parkolt, és jól megpakolták, szeretett volna kisliszolni. Hát a Zitával ezt megakadályoztuk a Hermina, milyen út ez? Mindegy, ott a Hermina út túloldalán a busz megállt, trollibusz megállóba. Nagyon nem tetszett az öregnek, hogy mi történik, de végül is ráállt a dologra és beponyvázott. Következő autó közben jött kifele, látta, hogy mi a szitu, gyorsan nyomott egy rükvercet és behaladta a telephelyre ponyvázni. A harmadik már meg se próbálta ponyva nélkül elhagyni a területet. Na, ezek után volt egy kis szünet, megjött a következő transport, 3-4 autó, bemennek, pakolás, jön kifele, és mit tesz Isten látja, hogy ott állunk a sarkon nagyon erőteljesen, erre nem, hogy átjött volna ide a Hungáriára, hanem szépen egy nagy lendülettel elszűszolt a Herminán, gondolva, hogy akkor most átvert minket. Hát nem, mert nekünk gyalog rövidebb volt ide kijönni a Hungáriára, és szépen fegyelmezetten vártuk a legkülső sávban, annak is a közepén, az ajtósiról jobb irány, bal irányba forduló gépjárművet, mert hogy neki erre kell majd tovább menni. Megérkezett, lelassított, már majdnem megállt, mi meg már majdnem elértük az autót, mikor adott egy kis gázt, és azt hittem, hogy majd most roppantul meg fogunk ijedni, de ehelyett elkezdte ütögetni a motorháztetőt, mire kénytelen volt mégis csak megállni. Hát ez természetesen rajta van a videón. Közben a Zizi elkezdte hívni a rendőröket, már azt hiszem másodszor vagy harmadszor. Ö, hát az első bejelentése talán most érkezett meg egy pár perc a első járőr, aki aztán rögtön átadta egy második járőrnek a feladatot. Most itt megy erősen a tanakodás. Közben kiderült a sofőrről, hogy hát nem, hogy a kocsin nincsen ponyva, hanem egyáltalán nincsen ponyva. Még a telephelyen se, és ő itt fog megőszülni, ha nem engedjük el. Mondom, hát ez le fog következni. De azért, hogy nem mondják, hogy nem vagyunk konstruktívak és, és ö, ö, probléma megoldó készségünk nulla, Fölajánlottam az úriembernek, hogy itt a saroktól állunk körülbelül 30 méterre, itt jobbra be lehet fordulni a trollibusz megállóba, és mondtam, hogy ha nem akar becsapni és kikelezni, akkor szép lassan elhaladhatunk ide a lámpáig, ott befordul, keresünk egy alkalmas helyet, és akkor ott már nem akadályozzuk a közúti közlekedést, nem akadom, nem csinálunk balesetveszélyt. De az úriembernek ez abszolút nem tetszett, ő azt mondta, hogy higgyem el, hogy ő, elmegy innen, és nem fog máma visszajönni. Mondom, én ezt sajnos most nem hiszem el, és nem is teszünk erre kísérletet. Közben megjöttek a rendőrök, erőteljesen intézkednek, csak nem tudom, mi tart ennyi ideig, mert aztán még az igazoltatási folyamat még nem zajlott le nála sem. Ha esetleg majd lesz rá idejük, hogy ránk is visszatérjenek, mert természetesen először mi tájékoztattuk a rendőröket a fennálló szituációról, akkor meg fogom tenni a közúti veszélyeztetésére a feljelentésemet a sofőrrel szembe, amit videófelvétellel tudunk bizonyítani. Hát, röviden ennyi. Én éjjel egy kommentem haza az előző váltásból, nem gondoltam, hogy ilyen akciódús lesz a mai reggel, de hát ez így alakult. Sajnos azt el kell mondani, hogy miközben itt orkoskodunk, eh, legalább négy tehergépjármű haladt el, természetesen ponyvázatlanul, de hát eh, gondjukat fogjuk viselni.